Les càmeres de fotos no s'aturen al llarg de tot el recorregut. Els mosaics, els vitralls, les escultures... Descobrir els secrets del Palau de la Música, la casa de l'Orfeo català, amb les visites guiades que es fan en diferents idiomes és una experiència, ja que durant tota la visita es pot descobrir el simbolisme amagat a l'edifici. És un símbol, és un símbol i els catalans s'hi veuen molt identificats, perquè és un símbol nacional i a part històric. Hi han succeït moltes coses aquí al Palau eh, importants i és per això que, que els agrada molt venir. L'edifici creat per Lluís Domènech i Montaner és una de les joies de la ruta del modernisme. L'arquitecte va pensar en tots els detalls. Les columnes es converteixen en palmeres, les llums en flors i el sostre amb la seva cúpula invertida és el sol. a l'escenari hi ha unes muses que inspiren els artistes. Mai veuran les 18 perquè elles estan aquí no per nosaltres, no per al públic, estan aquí per als artistes i als músics. Elles donen la benvinguda als artistes. No, realment és, és això, tant el color, les formes, tot, o sigui, et sents bé a dintre. És una egosintonia total quan estàs aquí dintre. Ara en aquesta visita potser t'has fixat més amb els detalls, no? Vull dir, quan vens al concert mm, fas les dues coses, disfrutes de, de l'arquitectura i a part de la música, no? Avui ens hem fixat més doncs, amb els detalls que ens han anat explicant i alguna cosa doncs, que no, no sabíem tampoc. Es va inaugurar el 1908 i el 2003 els Tusquets es va encarregar de la seva ampliació. Es pot visitar cada dia i amb la ruta del modernisme l'entrada té un 20% de descompte. you.